سيقوم الآن شباب الثورة بإتمام عملية على المركز الثقافي السوري في باريس يا المي مي مي تروح المي تروح المي تروح المي تروح في ضوء شعل ضوء جوا يتم الآن تعليق صور بشار الأسد على المركز من شباب الثورة الشهاب الأسد مطلوب هي العلم السوري مركز الثقافي السوري مركز الثقافي السوري بتاريخ 27 7 2011